dua, satu, aksi. Semua orang pasti butuh makan dong. Oleh karena itu, sebagian besar dari kita pasti belajar untuk masak. Kalau orang udah belajar masak, pasti dia nyari sumber-sumber. Kayak buku, majalah, TV, apalagi internet. Nah, zaman sekarang ini semua orang udah pasti tahu internet dong, apalagi lo, lo semua nggak mungkin kan lo nggak pernah online. Oleh karena itu, masuk ke TV yang berbagi lo pengetahuan seputar masak-masak dalam video podcast. Ayo apa lagi? bisa tonton. Bisa ditonton. Bisa Terus dengan cara streaming nah, atau bisa berlangganan biar bisa didownload semuanya webisode-nya. Sih. <laughs> gitu doang. Nah, di sini Masak Dot TV juga menyediakan konten-konten yang lain seperti resepi, tips and trick, dan juga glossary makanan yang pastinya kita akan kemas dengan secara sederhana, menghibur, santai, santai dan juga interaktif. Sip. Lo lapar, bingung mau masak apa? Klik aja ke www.masak.tv. ke